Merhaba arkadaşlar. VMwareTV.com için yeni hazırladığım bir video hoş geldiniz. Bu video aslında hazırlayıp hazırlamamakla arasında kaldığım bir video. Neden derseniz hani VExpertlik bir ünvan. Hani bu ünvanla alakalı e, detayları aslında vermek istiyorum. Detaylardan kastım kimler alabiliyor, kimler aldı, nasıl bir proses yani nasıl bir işlem var vesaire. Avantajları, dezavantajları ama hani e, yapıp yapmamak arasında kararsız kalmıştım ama bakalım nasıl olacak. Gelen tepkilere göre ya videoyu kaldırırım ya da böyle kalır arkadaşlar. E, ilk olarak VExpertlik e, aslında şöyle anlatayım size arkadaşlar. E, vexpert.vmware.com bu, bu yıl e, ortaya çıkan bir web sitesi. Daha önceden belli tarihlerde işte Twitter hesabı üzerinden e, kontrol ettiğimiz işte e, bir bir expert account'u vardı. Login olmamışım. E, onun üzerinden hani bir expert yazıyorsunuz. Et bir expert Twitter'dan bulabilirsiniz. O adreste başvuru tarihleri açıldı deniyordu. Onların üzerinden yapıyordunuz. Şimdi böyle bir portalımız var. VXPart'in e, e, programına genel e, manada bakarsak eğer hatta şu an en son gelen maili şöyle bir açma gereği duyarsak eğer şu işte şunu biraz şöyle alalım. Ee, şu anda hoş geldiniz diyor ama işte hani VExpertlik nedir önce onu anlatayım arkadaşlar. VMware'in e, bir ekosistem var. Ekosistemden kastım şu işte VMware'in ürün ailelerinin hakkında blog yazdığınızda, işte ne bileyim forumlarında ya da e, bir video hazırladığınızda YouTube'da ya da VMAC işte yerel toplantısına katıldığınızda orada etkin görev aldığınızda işte ne bileyim e, eğitim verdiğinizde işte bunlara workshop diyebilirsiniz ya da minik çalışmalar diyebilirsiniz. Bu kapsamlar içinde yaptığınız tüm hepsini yıl boyunca VMware'e bildiriyorsunuz. Yani işte ben bu sitede yaptım bunları. Burada örnekleri var. Bakın Twitter hesabım burada. Bunun üzerine bu paylaşımları yaptım. Bunlarla alakalı bu sorulara destek oldum. Çünkü VMware hani bir expertlik almak için başvuru yapıyorsunuz. Yaklaşık bir 3 aya yakın hatta 3-4 aya yakın sizin bu yıl boyunca yaptığınız işte e, web sitenizde olsun, paylaşımlar olsun, lokalde yaptığınız çalışmalar olsun onlarla alakalı bu unvanı layık olup olmadığınızı e, araştırıyor, ona göre onaylıyor. Ve işte başvurunuz için artık buradan yapıyorsunuz. E, ben şöyle bir login olayım arkadaşlar. Hani başvuru yaptıktan sonraki süreçte işte VExpert statümüzün aktif olduğunu söylüyor. VExpert'in hani şöyle söyleyeyim çok artısı var. Üç tane de alt program var önce onlardan bahsedeyim. NSX yani biliyorsunuz VMware'in ana e, V0'den sonraki bana göre en büyük e, cloud'dan sonra tabii en büyük yapısı network sanallaştırma onun için olan VMware NSX e, ünvanı diyelim. VMware Cloud yani vExpert Cloud vExpert vSAN. vSAN depolama, Cloud zaten hani çok anlatmaya gerek yok. Bu tarafı NSX Network tarafı. vExpert de bunların ana e, işte merkezi ünvanı. Bu, bu kapsam içinde bir expert olduğunuzda size e, şuradan da görebileceğiniz gibi işte bir tane sertifika veriliyor, veriliyor arkadaşlar. Bu sertifika şu anda işte daha yeni pazartesi belki yenilenir bilmiyorum ama e, yeni derken şöyle eski e, ama V-Expertler için yeni. Şuradan gel sertifika dediğiniz zaman arkadaşlar açalım şeyi şöyle göreceksiniz ama 2017 gelecek. E, 2018'ler pazar pardon cuma günü yani bu videoyu ben ne zaman hazırlıyorum? E, ayın 11'inde 9'unda açıklandı. Bununla yarın yayına alacağım tahminimce. E, yani 3 gün önce açıklandı diyebilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi vXpert application sayfası vXpert.vmware.com daha yeni bir site. Ondan dolayı e, bu tür aksaklıklar değil mi gecikmeler olabiliyor. İşte M-Account bölümüne girdiğiniz zaman sizin hakkınızda bilgiler vesaire vesaire. Ee, burada lisanslar, burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. VMware, e, VExpert'lere hmm, bazı kolaylıklar sağlıyor. Yani nasıl kolaylıklar sağlıyor? İşte bir yıl boyunca kullanmam için tüm ürün ailesindeki olan lisansların tüm sürümlerinin lisansları geliyor bize. Bunları kullanabiliyoruz. Sadece VMware değil birçok NFR olarak yani not for sale dediğimiz yani satılamaz olan e, lisansların e, bize tekrardan gönderen firmalar da var. İşte birçok backuplama yazılımı birçok farklı firmalar. Amaçları şu, hem bu ürünleri bize kullandırarak sizlere e, işte videolar, yazılar, makaleler hazırlamamız hem de ürünlerin tanıtımı tabii ki. E, onun için lisanssız bölümüne geçmiyorum. E, public profil Burası arkadaşlar yeni bir alan. İşte bir expert hakkında bilgiler veriyor. Buradaki yıldızlar e, kaç tane üst üste e, kaç yıl aldığını söylüyor. Bu biraz e, övünecek bir durummuş gibi gözükse de ben çok sevmiyorum. 5 yıldır üst üste alıyorum ben arkadaşlar bu expert'i. İnşallah bundan sonra devam edeceğim. İşte bu budget'lar e, yani işte ikonlar yeni. İşte blogger olduğumu, enterprise seviyede katılımcı olduğumu, hani elinden geldiğince şeyler yapmaya çalıştığımı, video publish ettiğimi söyle arkadaşlar. Bize özel bir private forumumuz var. Hani buraya girebiliyoruz tabii bu Hani çok özel değil ama hani bizim paylaşımlarımızın sadece bir expertlerin gördüğü, ulaşabildiği ve bir expertlerin sohbet edebildiği bir alan. E, ama hani çok forumlar daha aktif. Hani or, buradaki forum bize ayrılan forumlarsa her ülkenin kendisine göre forumları ve işte yerler var onlar. Bana göre en güzel en güzel dilinde dönmede en güzel özelliklerden biri V-Expert'lere sunulan işte lisanslar artı e, daha önceden de yapmıştım, bilgisini vermiştim. Bir sakınca yok. E, yeni ürünlere sizlere sunulmadan, release olmadan önce bizler test etme imkanı buluyoruz. Yani işte VMware'in şu anda siz 6.5.1 versiyonunu kullanıyorsunuz ama biz e, ee, versiyon ismi söylemeyeyim çünkü gizlilik anlaşmamız var. E, başka versiyonları çok rahatlıkla kullanıyoruz üst versiyonları. Hani bize bu betalarda bize özel webcast'ler oluyor, bize özel işte ürünler oluyor. Bunu nasıl söyleyeyim? İşte Microsoft'la karşılaştırsak en son MVP'ler yurt dışındalardı. Bundan birkaç gün önce döndüler daha. Onlara özel forumlar, kapalı alanlarda eğitimler, teknik bilgiler aktarılıyor. Bize de webcast üzerinden aktarılıyor. İşte veya ürünler daha önce download edebiliyoruz kendi kullanıcı adı şifrelerimize girerek vesaire vesaire. Bunun gibi artıları var bana bir ara bu çok geliyordu bir soru. Buna da cevap vermek istiyorum. Bir expert olmak için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ee, şöyle söyleyeyim yani hani sadece ve sadece bilginizi paylaşın. Yani hani e, ben 2014 yılında ilk bu ünvanı aldım ama 2013 yılında sistemi kurdum. Yavaş yavaş bildiğimce e, yapıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Bazen süreler uzuyor, bazen olmuyor, bazen başa dönüyorsunuz vesaire vesaire. Ama şu bir gerçek ki e, yani hani bu bir süreç. Hani ben aldım, yarın sınava girdim çünkü ülkemizde e, teknoloji üzerine birçok sınavlar var ve hani bazı firmalar ya da kişiler ya işte evrakla ım, sınavları geçiyorlar. Evraktan kastım hani e, kağıt üzerinde sadece sertifika alıyorlar. Bu bir ünvan. Hani bunu gidip bir yerden alamıyorsunuz. Sizin çabalarınızın sonucunda size veriliyor bu ünvan. Ha, çok mu zor? Aslında hem evet hem hayır. Çok mu zor? Şöyle e, severek yapıyorsanız hiç zor gelmiyor ve bu bilgilerinizi paylaşıyorsunuz ve sizin için güzel feedbackler döndüğü zaman e, mutlu olursunuz. Tabii kötüler de geliyor. Onlar için de teşekkür ederiz. E, iyiler için de ayrıca teşekkür ederiz. Ama bu moralinizi bozmasın. Paylaşım yapmaktan çekinmeyin. Hiç sıkıntı değil. E, ve devam edin. Bir, bir yılın sonunda yine bu vexpert.vmware.com adresinden gelip başvurunuzu yapıp bir expert de olabilirsiniz. Yani e, belki NSX üzerine çok güzel yazılar yazabilirsiniz. vSAN üzerine yazılar yazabilirsiniz. VMware geneli üzerine yazabilirsiniz. Problem çözebilirsiniz. Sıkıntı değil. Bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Başvuru yapmazsanız size kaleye almıyorlar. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Başvuru yapmanız şart. Bu Directory bölümüne niye geldim? Burası güncel mi arkadaşlar değil mi bilmiyorum. Ama e, şöyle 7. sayfadaydık herhalde ya da 8'deydik yanlış hatırlamıyorsam. Şurada Türkiye'den olan arkadaşlar işte Recep Hocam, Adem Hocam, Kerem Hocam, Yusuf Bey, Erhan, Ozan Hocam, Özgür Hocam, Veli Kadir Kozan, Ceyhun ve Selim Han Hocam, işte Batuhan, Tayfur Hocam ki benden çok çok önde <laughs> o konuda. Ee, Şahan Hocam, Ergün Çelik Hocam, Onurcan Hocam, Ersin Can Hocam çok severim kendisini. Taner Hocam, Mehmet Hocam, Erkal hocam ve Akın hocam. Ya yine bilmiyorum hani 2018'de e, varlar mı bunu bilmiyorum dememdeki kastım şu. E, şöyle oluyor arkadaşlar hani 2018 için dediğim gibi açıklandı. Herkese mail gitti. Ben daha önceden web sitemde işte liste bize geliyordu yayınlandığında listeden Türkiye olanların hepsini seçip yazıyordum elimden geldiğince ama bu liste işte sertifika mesela 2017 yazıyor. Bu liste daha tam güncel değil tahminimce. Belki yeni arkadaşlarımıza katılmış olabilir. E, ondan da tam emin değilim. E, yenilenmişse eğer tekrardan bir liste paylaşabilirim sizinle. Çünkü e, onlarla tanışmak, onlarla muhabbet etmek, aynı frekansta olduğun insanlarla konuşmak çok daha güzel oluyor çünkü siz de takdir edersiniz ki. E, ee, 2018 bir expert açıklandı. Ben de işte 5. olarak bu ödüle layık, ünvana diyeyim ödül demeyelim de ünvana layık görüldüm. Ve 5. yıldızı çok şükür aldık. E, ee, bir expertlik böyle çok güzel avantajları var. Hani bilişim dünyasında seviyorsanız size artıları ve e, çok güzel imkanları sunuyor. E, ne kadar seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum ama e, yani bu tür programlar sizin gelişiminize ve e, hani daha ileriye farklı bakmanızı sağlıyor. Ben öyle düşünüyorum. Onun için sadece VMware için değil, uzman olduğunuz herhangi bir konu, e, işte Cisco olabilir, Microsoft olabilir, Nutanix olabilir, Veeam olabilir. Bu konularda da hani orada da expert gibi alt program var. Adobe için bile var. E, yani Adobe kötülediğim için değil hani büyük firmalardan bahsediyoruz. Onlar da kendi altyapılarında böyle şampiyona isminde işte uzman isminde yapıyorlar. Ee, bence bu programlara katılın. Hani kendinizle alakalı hani bilgi olduğu sürece ve güzel bilgi olduğu sürece paylaşın elinizden geldiğince arkadaşlar. Ee, yine çok e, çenem açıldı. Ee, burada keseyim. Bir Expert 2018 açıklandı. Herkese hayırlı olsun tekrardan. Beni için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.